Здравствуйте, și azi la 86, subscribe unde jucăm Minecraft High Pixel, ne jucăm pe Will Battle și... <clears throat> ok, nu team, promote, no, uh, solo, Will Battle solo pentru că, na, să văd ce pot să fac, să construiesc. Da, și cineva mi-a scumat skin-ul Peter é Pinguim, ah, pinguim. Então, pinguim. Cup. ah atenção no cup. Tá, tá. Faça um pico. Cup, cup, cup, cup, cup. A, o cană. Uh, hai să facem din metal. Și haide, vrem drumul. Un pic mai mare trebuie. Lasă, băi, că măcar e cană. Mai bine facem din coarță, dar deja <coughs> să punem pe jos, hai că punem de asta. Haide, Și trebuie să punem un fel de cafea da. Cafea, ori ciocolată, cafea cu ciocolată, ce vreți voi. Asta să fie, bă. Ehm, haideți să facem alătură farfurie. Data asta să facem din quartz. <coughs> farfurie cu fustecuri. Așa. Dar am rămas încă două minute. O ceai ăla, ăla e farfurie, farfurie, cu e ceai. Scriu ceai. Scriu cu asta. Da, nu, nu merge, nu. Să facem și noi farfuria asta pentru că Trebuie să facem repede. Așa. Și trebuie repede nisip și uh, ceva bă, care ăsta. Fuck. Păi cu ce bă să fac? Hai că fac un mistic. să fie de la moale. Haide. pe acolo. Așa... <coughs> Asta ce cu toia. <coughs> da. <coughs> Mai degrabă ei cred că o să câștige decât eu. asta. Bă, frate, ce asta? A, pop, îmi place. E prea simplu. A, asta am vrut să fac și eu. E good. Îmi place, asta am vrut să fac și eu, dar nu e terminat asta. <coughs> ne. Nu. Dar nu-mi place. Ce asta? A, frate, am vrut și eu să iau aburi ăsta. <clears throat> ok. Tot ce ești de ca și mine. <clears throat> Se scrie aici. Uh, Cuphead. Ok. Merge, îmi place. <clears throat> nu mă pup. What? Dacă câștigă asta. Super cool. Cine? What the fuck? Testii. Nu e terminată. E prea mare. master Maxim. Uh, ă, ai un chie, dar nu înțeleg ce asta. Poate este um, urină. Oh, asta nu mai merge. Asta îmi place, asta nu-mi place. Hai că dă un, un ok. Aia. Ok. <coughs> Épico. Pra que é, mesmo? Ah, super pô. Eu pitei louco, frere. Uh, ah, eu piloco dois. Uhul! Piloco dois, piloco dois. Îmi place foarte tare. Măcar pe locul 2 am fost. Am filmat uh, un... un Uh, da, și cam atât cu acest episod, dacă vă, dacă vă bucăm da, să dați un punct de like, eu vă Max și nu o să vedem data aviatoare. Pua!